Fucked and drank all night. Acted all alright. Had no need to fight. Tonight, tonight. Eu vou me filmar, gente, o daily vlog. Fala que você vai passar 24 horas no negócio, vai vou dar passar like. 24 horas, não vai. Fusca Azul! Ó, esse parque vai abrir hoje, gente. Fala que vai, pelo amor de Deus. É, minha mãe achou que eu sofria bullying. cima. mano. eu tô passando mal. Olha a cara ali, vale o isso. Agora que eu vi que passa por cima disso o negócio. Olha, eu vou filmar bem a cara deles. O cara freou muito errado ali, mano. Ele tava freando com tudo. ferrar, vou ferrar. É, né, Rebeca, eu vou me ferrar muito. Vai, vai mexer muito. É muito rápido. Eu nunca fui nesse brinquedo. Soldado do Felipe. muito ruim. They lose loose, nigga. copyright essa música.